shved rassomi va payg'ambar muhammad sallallohu alayhi vasallamni karikaturalarini chizgan 75 yoshli larks Wilks shvetsiya janubida hodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida ikki qo'riqchisi bilan birga vafot etdi bu haqida ria novosti xabar bermoqda qayd etilishicha voqea kecha 3 oktyabr kuni shvetsiyaning markarit shahri yaqinidagi Etor yo'lda sodir bo'lgan. Rassom ketayotgan avtomobil yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgan. Oqibatda ikkala avtomobil ham yonib ketgan. Mahalliy politsiya vakili yo'l transport hodisasi boshqa bir tomonidan uyushtirilgani haqidagi qarashlarni rad etdi. Biz hozircha voqea qanday sodir bo'lganligini ayta olmaymiz. Tergov natijasini kutish kerak degan politsiya vakili Likart Lundveks ma'lumot o'rnida rassom Lars Vilks 2007-yilda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning karikaturalarini chizib, shved matbuotiga joylashtirgan. Bu esa ko'plab muhokama va noroziliklarga sabab bo'lgan. Manba: Qalam Plus kanalda uzoqlashmang. Birinchi yangiliklar faqat bizda.